Günah haqqında danışarkən qeyd eləmişdir ki, günahın zahiri şirinliyi var, zahiri gözəlliyi var ki, insanı özünə tərəf çəkir, cəzb eləyir, cəlb eləyir. Və şeytanın işi də əslində bu günahı insanın gözündə daha da bəzəməkdir, ləzzəti insan üçün daha da cilvələndirməkdir. Şeytanın işi günahın cazibəsini insanın rəyinə salmaqdır. Günahın zahiri ləzzəti insanın özünə cəzb edirsə, cəlb edirsə, müalicə yollarından biri də insanın ölümü yad eləməsidir. İnsan ölümü yad eləməklə günahın ləzzəti insanın gözündə sönür, günahın şirinliyi azalır insan üçün. İnsanların ən böyük nöqsanı ölüm mövzusundan qaçmaqlarıdır ölümü qorxulu bir şey kimi qəbul eləmələridir. İnsan ki, bir şeydən qorxur, onu yad eləməkdən çəkinir, acığı gəlir o, o mövzu haqda düşünməkdən. İnsanlar ölümü ona görə az yad edir ki, bəzən düz tanımırlar, ölümü düzgün dəyərləndirmirlər. Ölüm qəti hadisələrdəndir. Quran qəti şəkildə buyurur ki, hər bir insan ölümü dadacaq, hər bir kəs. Həm bunu Quran deyir, həm də biz həyatımızda görürük ki, ölüm qaçılmaz bir həqiqətdir. Heç kəs ondan qaça bilməyəcək. Harada olsuz ölüm sizi yaxalayacaq, ölüm sizi tapacaq. Və başqalarının ölümü bir növ qasibdir, elçidir ki, Allah göndərir, sizin öz ölümünüzün müjdəçisidir. Hədisdə var, iki şeyi yaddan çıxartmayın. Çünki o kişi heç vaxt sizi yaddan çıxarmır. Biri Allahdır, biri də ölüm. Ölüm kölgə kimidir. Siz getdikcə sizin yanınızdan gəlir. Ölüm bir təhqir, bir söyüş kimi bir şey qəbul olunmamalıdır insan üçün. Ölüm insanın, möminin rahatlığının başlanğıcıdır. Ölüm rahatlığının ilk addımıdır. Hədislərdə var, mömin adam ki, dünyadan köçür, ruhu bədənindən ayrılandan sonra Allahdan birinci nə istəyir? Allahdan ilk istədiyi şey nədir? Hədislərdə var ki, elə ki, möminin ruhu bədənindən ayrıldı, Allahdan istədiyi ilk şey budur ki, ilahi mənə imkan ver, qaytar məni dünyaya. Mən başım üstündə diyanıb ağlayanlara xəbər verim ki, necə gözəl yerdəyəm yəni. mən. Onlar ki, mənim başımın üstündə ağlayırlar, icazə ver, qaydım, bircə onlara başa salım ki, mən necə gözəl bir yerdəyəm, sonra təzdən ölməyə razıyam, amma da qayıdış yolu yoxdur. Allah istəyir, görmədən başa düşək, ağılla başa düşək. Görüb, gəlib, xəbər verənlər də olur, Peyğəmbər olur. Amma belə hər ölü gedə, dirilə təzdən, niyə belədir, təzdən gedə, da mənası olmaz. Allah bizə o pərdə arxasını görmək ağıl verir, deyib ağılla gəl olan bu həqiqəti tap və tanı. Həyat bir səfər kimidir, insan həyata bir səfər kimi baxan, Allah buyurur ki, ey insan, sən Rəbbüvə doğru məşəqqətli bir yol getməkdəsən. Sən bir yol əsnasındasan, yol gedirsən, bu yolun sonu nədir? Bu yol elə bir yoldur ki, Allaha qovuşursan axırda. Fərqi yoxdur, kafir, mömin, qiyamətdə Allaha qovuşur. Bu yolun sonu Allahdır. Və əgər həyat bir səfərdirsə, ölüm bu səfərin ən əsaslı mərhələsinə keçiddir. Ölüm əbədiyyətin qapısıdır insan üçün və ölüm şirin bir şeydir. Ölüm acı bir şeydir. Ölümü biz acılaşdırırıq günahlarımızla. Ölüm öz özlüyündə çox şirindir. Bala necə sirkə qatarsan xarab olar, bal öz özünə şirindir. Ölüm də yaradılışda Allah ölümü də yaradır. Ölümü də bir canlı kimi, varlıq kimi təqdim edir. Quran buyurur ki, Allah ölümü və həyatı yaradır. Allah ölümü şirin yaradır, gözəl yaradır. Biz günahla zəhərliyirik, xarab edirik ölüm. Bala sirkə qatarsan xarab olar, günah da ölümü xarab Ölüm əhlau minəl əsər, Həzrəti Qasımın deyimi ilə desək, Həzrəti Qasımın sözü ilə desək, Həzrəti Qasım Aşura gecəsi İmam Hüseyin ağaya ölüm barədə imamın sualının cavabında əvvəl ölümünün vaxtını soruşur ki, Aşura günü mənə də şəhadət qismət olacaq ya yox, İmam Hüseyin ağa cavab vermədən sual verir ona. Deyir, yaxşı, sən ki ölümün, soruşursan ki, aşura günü öləcəksən ya yox, əvvəl sən mənim sualıma cavab ver ki, keyfəl mavtəindək, ölümə münasibətin necədir? Orada cavab verir ki, ölümün həqiqətini görür Həzrəti Qasim. Ölüm mənim üçün baldan şirindir. Bu ölümün özüdür, ölümün həqiqəti belədir. Sadəcə olaraq biz xarab edirik. O baldan şirin olan həqiqəti günahla zehirliyirik ve harap edip öz ziyanımıza karar veririk ölümü. İnsanın ahirete yönelmesi, insanın ölümü yad eləməsi, insanın düz yaşamasına xidmət edir. Bəzi insanlar deyir ki, biz müsəlmanlara o kadar ölümdən danışırlar, ahirətdən danışırlar. ki, biz ahirət dalıca getdik, dünyanı kafirlər tutdu, biz ahirətdə Əslində, amma diqqətlə baxanda müsəlmanlar hansı müsəlman göstərə bilərsiniz ki, zahiddir, ahirətə yönəli, həmin ki, ərəb ölkələrini gəzimdir, elə Quran və başqa yerləri, hamısından betər də dünyapərəst elə müsəlmanlardır. Müsəlmanların heç də geri qalmasının, dünyalarının bərbad olmasının səbəbi ahirətə yönəlmələri olmalı. Müsəlmanlar ahirə, ahirətə düz yönəlsəydilər, dünyaları da abad olardı. Bu özü keçən söhbətlərdə danışmışıq, cümələrdə danışmışıq. İnşallah fürsət olsa yenə də danışarıq. Ahirət inancı qədər dünyanı abad edən ikinci inancıdır. Qərb dünyası ki, dünyanı hədəf edib, o qədər inkişaf edib, oturub bəhs elə söz sübut oluna bilər ki, insan ahirəti düzgün dərk edərsə, ondan daha çox əzmlə dünyası üçün çalışar. İnsan ahirəti düz tanısa, dünya işləri üçün daha əzmlə, o qərblərdən daha əzmlə daha məsuliyyətlə çalışar, onun özünün söhbəti var, təəssüf ki, əməllə yox, ancaq nəzəriyyədə də hələ ki. İnsan ahirətə, ölümə çox fikir verərsə, dünya həyatını məsuliyyətlə yaşayar, diqqətlə yaşayar. Bugünün işini sabaha qoymaz. Mən danışmışam bir dəfə, bilmirəm, yadınızda deyil, Şeyh Məhəmməd Hüseyin Zahid adında bir alimdir. Bir məsciddə dərs deyir tələbələrdir ki, hər gün şam xifdən namazında məsciddə olurduq biz, məsələlər deyirdi, şəriət məsələləri, müxtəlif şəriət hükümləri deyirdi. Bir gün də biz namaza getdik, şam namazını qıldıq, o məsələ nedir, biz qayıtdıq, gəldik evə. Evə qayıtıb gələndən sonra gecə saat 12 idi, birin yarısı idi, gördüm qapı döyülür. Qapını açdım, gördüm, Şeyx Zahid dedi, yanı yəni qapıda, Mən narahat oldum ki, görəsən gecənin bu vaxtı nə məsələdir, nəyə görə gəlir? Bir mənə baxdı, dedi ki, bu məsələ ki, mən şam namazında dedim, onu səhv demişəm, belə görmüş, belədir, düzəltdi məsələni. Dediyi hökmün düzünü dedi, dedi, mən səhv demişəm, gəldim düzəldim. Bir-bir deyir, həmin gecə bütün tələbələrinin evini gəzdi, səhər e, bir tələbələrindən biri dedi ki, ağa siz nəyə görə narahat olub bu gecə ilə gəlmişsiniz? Halbuki biz qərarlı yox, bilirsiniz ki, biz qərarlı yox ki, hər gün axşam məsələ gələcək, sabah inşallah gözləyərdik, sabah gələrdik, məsələni deyərdik. Bir mən bilirəm siz qərarlısınız məsələ gəlməyə hər gün, amma mən ölüm mələyinin qərarından xəbərim yoxdur. Mən bilmirəm ölüm mələyinin qərarı nədir. Birdən fürsət olmaz sabaha, bu gecə canımı alar, o yük mənim boynumda qalar, mən necə gedərəm Allahın huzuruna ki, Allahın bir hökmünü, dinin bir məsələsini səhv demişəm. Ölüm inancı məsuliyyət artırır insanda. Ölüm haqqında düşünmək insanı həyatdan soyutur, əksinə həyatda işlərini daha ciddi, daha məsuliyyətlə görməyə sövq elətdirir. Ölümü düşünən adam nuranı yaşayır. Ölümü sevən adamların həyatı Aleyhisselam deyir ki, uşaq ana südünə necə can atırsa, mən ölümü ondan çox istəyirəm. Amma baxın həyatını necə yaşayır. Bir an süslü eləyir həyatda, bir an ictimai hadisələrdən uzaqlaşır, yox. İctimai siyasi hadisələrin mərkəzində olur, döyüş meydanlarında olur, eyni zamanda ölüm məsləhətinə yaşayır. Ölümə olan inamı həyatına məna verir. həyatını şirinləşdirir, həyatda fəaliyyətə sövqələndirir. Əksinə, ölümə inananda insan əl-qolu yanına düşüb, sakin qalmır ki, gözləyə görə orada nə olacaq. Ölümə inananda insan, ölümü sevəndə insan həyatı gözəlləşir. gözəlləşir. Ziddiyyətli görünür, amma həqiqət belədir. Qəribə bundadır ki, ölümü sevən insanların həyatı daha ləzzətli olur. Ölümü sevən insanlar həyatı daha çox sevirlər. Həyata daha çox dəyər verirlər. Peyğəmbərlərin, imamların vəzifəsi ölümü sevdirmək idi insanlara. Mən məhəlləm söhbətlərində bir neçə dəfə bu misalı demişəm. İmam Hüseyin əleyhissalamın neçə məqsədi var idi? Biri də bu idi ki, ölümü sevdirsin. Bir nəfər misal çəkirdi. Deyirdi ki, gözəl paltarı gözəl insanın əyninə giyindirirsən, görürsən giyindirirlər, jurnalların üz qabına vururlar, o paltara müştəri tapmaq üçün onu gözəl insanlara giyindirirlər ki, paltarın müştərisi çox olsun. Ondan sonra deyirdi ki, İmam Hüseyin ölüm libasını, şəhadət libasını insanlar içində ən gözəllərinə geyindirdi ki, ölümə teşnə olan insanlar çoxalsın. Ölümü sevən insanlar çoxalsın. Deyirdi, mənim ata-babalarımdan qovuşmaq istəyim, mənim Peyğəmbərə, Əliyə qovuşmaq istəyim, Yaqubun Yusufə qovuşmaq istəyimdən daha artırdı. Ölüm çox şirindir, nə qədər günah çox edir, bir o qədər azlaşdırılır. Günah zəhərini ölümə qatmasan, o çox gözəl bir şeydir, o çox şirin bir şeydir. Ölüm anını çətinləşdirən yeganı amil günahdır. Günahın həsrəti ki, qəlbdə var, hədislərdə var. Alimlər deyir ki, səbəb olur insan inansız dünyada. Biz bəzən bəzi günahların həsrətini içimizdə yaşadırıq. Deyir ki, kəş bu günah eləyə bilərəm. Mən neyiniyəm, din icazə vermir. O həsrətlə yaşayan insan ölən məqamda deyirlər, günahın həsrəti insanın imansız ölməsinə gətirib çıxarır. Neyiniyəsən, eləyəsən, çalışasan ki, günahın həsrətini ürəyəvə salayasan. Bu səbəb olar ki, insan imansız dünyadan köçər. Ölüm ən gözəl andır insan həyatında, mömin insanın həyatında. Bilmirəm, mən sizə nəyə bənzədim? Həyatda ən xoş şey sizin üçün nədirsə, onu nəzərinizə gətirin. Mən deyim ki, ölüm ondan da xoşdur. Biri Kərbəla ziyarətinə gedir, deyir, heç bir sözlə izah eləyə bilmərəm nə hallar keçirtdin İmam Hüseyin ziyarətində. Bil ki, ölüm Kərbəla ziyarətindən şirindir. Biri Məkkəyə gedir, Allah evinin ziyarətinə, Hər il yad edir, ölənəcən yadından çıxmır, hər il hacılar Məkkəyə gedəndə o həccini yad edir. Deyir ki, elə gözəl anlardır ki, izah edə bilmərəm. Mən sizə deyə bilərəm ki, ölüm Məkkə ziyarətindən, Mədinə ziyarətindən, Məşəd ziyarətindən, bütün bu gözəl anlardan daha gözəl andır. Çünki ölümlə sən İmam Hüseyin ağanın özünə qovuşursan. Bir var qəlbimi ziyarət edəsən, bir var mömin ölümdən İmam Hüseyin ağanın özünə qovuşur. Peyğəmbərin özünə qovuşur, qoşul bəndələrinin zərrəsinə. Buradan Məşədə gedirsən, hərəmini ziyarət eləməyə o qədər gözəlliyi var səfası. Amma özünə qovuşur nədir? O hərəmi ona görə qərar verirlər ki, bir zərrə bizə datdırsınlar, gör, bu daşdan olan qəbirləri belədirsə, gör, özləri necədir. Ona görə bizə deyirlər ki, edək ziyarətə ki, onların görüşünə həvəsimiz çoxalsın. İnsanın ölümü öz əlindədir. Necə yaşasa elə öləcək. Necə yaşasa o tür şəkildə də dünyadan keçəcək. İnsan üçün ölüm şirin bir şeydir. Alimlərdən biri deyir ki, sən dünyaya gələndə başının üstündə dayanıb gülürlər. Əvvəllərdə xəstəxanada uşaqlar doğulmazmış, elə evdə doğularmış. Öz yaxınlarının əhatəsində uşaq dünyaya gələndə ağlaya-ağlaya dünyaya gəlirdi. Başının üstə dayananlar da gülürdülər, gülə-gülə qarşılayırdı. Baxırdı da biri deyirdi, mənim kimi atasına oxşayır, biri deyirdi, anasına oxşayır. Deyirsən, ağlaya-ağlaya dünyaya gəlirsən, səni gülə-gülə qarşılayırlar. Deyirdi, bacarırsansa elə yaşa ki, öləndə səni ağlaya-ağlaya yola salsınlar, amma sən gülə-gülə gedəsən, gülə-gülə dünyadan gözəsən. Düz yaşasan, orada sevincindən başqa bir şey yoxdur sevincdən başqa bir şey yoxdur. Ölümü yad eləyəndə dünya qiymətdən düşür. Belə ki, dünya qiymətdən düşür, insan günah eləmir. Çünki dünyanın məhəbbəti bütün günahların başıdır. Elə ki, bildin dünya müvəqqətidir, onda görürsən, günahdan davam çəkilir. Bir alimlərdən birinin öz söhbətlərində mən bunu eşitmişəm. Deyir, gəldi bir nəfər cavan oğlan mənə dedi ki, ağa, mən yəqin bilirəm, İndi istədim ürək dirək verəm, dedi ki, yox, da yeri yoxdur. Bu mənim üçün şübhəsiz məsələdir. Və mən bir neçə ömrüm qalıb, bir ay, beş gün, on gün bilmirəm. Məndən bir iki məsləhət istəyir, nəsə danışdıq deyir o barədə, amma deyir öz barədə danış, yaşın sən nə hisslər keçirmişsən, deyir, heç nə, əvvəlcə narahat oldum, biləndə ki, ölməliyəm. Sonra deyir, mən yavaş-yavaş fikirləşdim, dedim, axı, narahatçılığın səbəbindən dur həyatını yaşa. Deyir, mən durdum, başladım yaşamağa adi insanlar kimi filan. Amma deyir, indi mən sizə deyim ki, elə ki, ölümüm qətiləşib, mənim ürəyimdən bir dənə adama qarşı kim yoxdur, həsəd yoxdur. Heç bir narahatsızlığım yoxdur. Çünki o şeylər ki, ona görə insanlar bir-biri ilə dava edir, mənim gözümdə sönüb o şeylər. Mən bilirəm, bunlar müvəqqə. Mən bilirəm, mən ölümünü gözləyirəm deyə, əvvəl mənim üçün əhəmiyyətli olan şeylər ki, onun üstündə başqaları ilə çəkişirdim, vuruşurdum, sözləşirdim, indi görürsən mənim üçün dəyərdən düşür. Odur ki, ürəyim təmizlənməli. Ürəyim səfa tapılır. Vacibdir bizə gəlib kimsə deyə 3 gündən, 5 gündən sonra öləcəksən. Quran bizə xəbər verir. Elə diriliykən, diri olan halda o şeylər dəyərini itirsə bizim ürəyimizdə çox şey öz yerini tutar. Yəni, çox şey o xoşa gəlməyən xislətlərdən qəlbimizdə olmaz. Peyğəmbər meyrəcə edib gördü Həzrət Əzrail. Hə, misal çəkirlər ki, Həzrət Əzrail üçün can almaq elə bil ki, süfrədə biz oturub çörəyiz, süfrədən götürürük, istədiyimiz yemək, hədislərdə var ki, onun kimidir. İstədiyi vaxt, istədiyi canı ala bilir. Deyim, mən hər gün neçə dəfə hər evə baxıram. Orada əzəli çatmış adam olanda canını alıram və canını alanda başın ətrafdakılar ki, başlayır o saat qışqırmağa, ağlamağa ki, bu təbii haldır. Mən deyir, onlara müraciət edib deyirəm ki, siz darıqmayın. Mən hələ neçə dəfə bu evə gələcəm. Hələ çox gələcəm, bu evdə bir adam qalmayana qədər mən gəlib gedəcəm bu evə. Ta bu ev boşalana qədər. Ona ağlamağınız öz yerində yaxşıdır, amma yaxşıdır ki, özünüzü onun yerinə qoyub ağlayasınız. Biz elə, bizdə bir psixoloji bir məqam var, o hamıda var, az çox var. Biz elə bilirik ki, ölüm elə qonşu üçündür. Ölüm elə dost üçündür. Həqiqətən var, neçə ildə hələ biz namaz qılırıq, danışırıq, eşidirik, amma diqqətlə içimizə baxanda ölümü nəsə özümüzə uyğun münasib bilmirik. Ölümü başqası üçün bilirik. Amma həmin o çadırdan, alatqadan bir gün sənin qapında qurulacaq. Çünki sən də kiminsə qonşususan. O da sənin xəbərini eşidəcək. İnsan ölümə diqqətlə baxarsa, hədislərdə var, ölüm moizə eləyən üçün kifayətdir, moizə eləməyə kifayətdir vaiz olmağı kifayətdir. Bir nəfər günahkar var idi, bəzi günahkarların adı düşübdə tarixə, hansısa hadisədən hidayət olurlar. O da deyir, mən çox günahkar adam idim, amma tövbə elədim və tam dəyişdim. Necə dəyişdim? Deyir, mən keçirdim, bir cənazə götürürdülər. Soruşdum, kimin cənazəsidir? Dedilər, Şeyh Murtaza Zahidin cənazəsidir. Deyir, mən cənazəyə baxdım, elə ki, onu yerdən götürürdülər, mənim içimdə bir inqilab yarandı, mən dəyişdim, Ondan sonra deyir, həmişə deyərdi ki, bir ölü məni dəyişdi, bir ölü vasitəsilə mən hidayət oldum. İnsan ölümə diqqətlə baxarsa, ölüm insan üçün şirindir. Ölümü yad eləyər və ölümü yad eləmək insanın günahlarının bağışlanmasına səbəb olar. Bir hədislə danışın, sözümü tamamlayım. Hədisdə var, İmam Əliyə nəqəl etsalar, gəlir bir möminin başı üstünə o can verən halda. Baxır, görür ki, çox narahatdır. Mömin adamdır, amma görür ki, üzü rəngi saralıb, qorxur, bədəni titriyir. Baxır, deyir, elə bil ki, sən ölümdən qorxursan, nə? Hə? Deyir, bələ, qorxuram. Deyir, adamın bədəni çirklənə. Gedə hamama bədənini yuya, çirkli paltarları çıxarda, təmiz paltarları giyinə. Necə haldır? Qorxulu bir şey var. Dedi, yox. Dedi, ölüm növümüz belə bir şey. Elə bir apardılar hamama, təmizlədilər, çimizdirdilər, paltarlarını, təzə paltarını geyindi, ölüm belə bir şey. Hədisdə var, buyurur ki, ölüm mömin üçün istiyan günündə adam susuz olur, su istəyir içməyə, suyu tapır, içir, necə rahatlanırsa, ölüm mömin üçün belə bir şey. Və bir hədisdə ki, buyurur ki, Həzrət Əzrail Allah möminin canını almağa göndərəndə get onun müqabilində təvazökar zasına diyan. Qul necə ağasının qabağında diyanar, get möminin qabağında elə diyan. Get onun qabağında diyan, hörmətlə, ehtiramla dinən ki, Allah sənə salam göndərir və xəbər ver ki, Allah sənin intizarındadır, sənin görüşünün intizarındadır. Əgər özü razıdırsa, razılığı ilə canına al. Yəni, icazə istə, ürəyində razısa, sonra dünyada. İnsan ölümü çox yad edərsə, günah insanın gözündə dəyərdən düşər. İnsan hər gün ölümü yad edərsə, ölüm haqqında düşünərsə, o zaman biz elə bilirik ki, çox fikirləşəndə tez gələcək, qorxuruq. Amma yox, onsuz da qalıb yerində. Hasan gələcəksə gələcək. Amma fikirləşəndə görürsən ki, insanın gözündən dünya düşür, dünya gözdən düşəndən sonra da insan günaha meyillənmir günaha həvəs sönür insanın qəlbində. Odur ki, günahla mübarizə aparmağın, vərə halında olmağın ən gözəl yollarından biri də zikrül mavddir, ölümün yad olunmasıdır ki, Allah bizi ölümdən qafildir.